のウェブダイバーとなるためケントになりすましグラディオンとウェブライブした竜トしかしグラディオンに拒絶され苦悩する竜ト自分とケントの違いがわからない竜トは怒りに身を任せデリトロス城から出撃する巨大な火球と化しバーチャルダイバーランドに迫る竜トを迎え撃つべくケントもまたビクトリー・グラディオンと共にマジカルステーションから出撃するのだった れケントバーチャルダイバーランドごと消滅させてやる感じる今日のリュはいつもと違うだがお前の好きなようにはさせない強さの秘密終末へのカウントダウン けありません竜斗様は離せどうなってるんだ離せ離すのだリルト様 怒りや焦りを捨て冷静さを取り戻してください黙れリュート様これ以上私の邪魔をするのなら覚悟はできておりますしかし今のリュート様には私を倒せません何いつものリュート様であれば私の力程度では抑えることなどできぬはず心を乱している証拠です心を乱している ギルド様の目的は結城健人を殺すことではなく結城健人の全てをコピーすることのはずですその通りだラーダ私は竜斗様のしもべいつも竜斗様と共にありますこのラーダ竜斗様のため 結城健人がなぜ強いのかその秘密を必ずや暴いてご覧に入れますこの命にかけて。 聞くな我流罠だ罠だとタイト今のはジャギオンパによる攻撃だ攻撃の瞬間私はダイタリオンから分離して逃れただがダイタリオンとドラグオンはダメージを受けて動けないということはバーチャルダイバーランドを守っているのはグラディオンとこのガリウンだけかそうだ これ以上攻撃を受ければバリアーも消えバーチャルダイバーランドも危ない私は敵を撃退しに行く後を頼む分かったどこ行くまあ見ているがいいえ竜斗が いきなり消えちゃったんだ何があったんだろうえー、なんか急に寒くなってきたぞ僕もだ 思った通りですダイタリオンとドラゴンを不意打ちにしたことでバリアが弱っているそしてバランスを崩したバーチャルダイバーランドは天候が著しく変わり人間の住めない環境になっていく有機検討を知るには有機検討を追い込めばよい追い込まれた時こそ本当の自分が現れる 勇気剣とその強さを見せるがいいいきなり吹雪いたと思ったらダイバーランド全体が雪の中だたくさん雪合戦ができるねああでっかい雪だるまもなそんなのんきなことを言ってる場合じゃないよ空に入ったあのひびは バリアの力が弱くなった証拠だケント君グラディオンと連絡はそれが全然連絡がつかないんだロンも通信がつながらないピョコグラディオンたちに何かあったんだそれでこんなことに大変どうしたんだい葵ちゃんクロールよ 花がパーケントんまだわからないよきっと生きてるクロルが雪なんかに負けるもんか 大丈夫かカイトこんなすごい吹雪じゃ戻れないこのままじゃ遭難しちまうぜみんな雪に穴を掘るんだその中に入れば寒さはしのげる 雪の中に閉じ込められてしまうのは時間の問題だよそうなったら僕たちは俺助けを呼んでくるグラディオンなら何とかしてくれるはずだ無理だよこの吹雪じゃカイドウ頼 見捨てればそれより早くその強さの秘密を見せなさい 起きなさい結城健太強さの秘密を見せるのです竜斗様が完全体になるための秘密をどこだどこに隠れているジャギサーチモード見つけたぞ大胆アー 何雪が止んでる今だ 油断しましたタイタンごときに気づかれるとはあれほど追い詰めたにもかかわらず強さの秘密を明かさないならば来るのだ勇気ンと 通信を邪魔されていたのだ今の地震もラーダの仕業だ早く来てくれケントこのままではバーチャルダイバーランドが危ない分かったマジカルステーションへラッ 発進スタンバイグラニオン クトリーグラディオンやだよくもやってくれたな勇気剣強さの秘密を見せろ見せるまでこの戦い決して引かぬ だどビクトリースター前の戦闘パターンなど全て読み切っている ケントジョイニールアルトなんとか間に合ったみたいだねじゃあガルーン私の邪魔は許さんハイパーマウーボ気をつけろ今まで以上の邪気を感じるその通り 私は命と引き換えに無敵の強さを手に入れたのだこれが私の最大の攻撃だしかしその結果やがて私は滅びるだろうだがその短い時間で十分だななんてパワーだ、うん、一撃で動けなくなるなんて 早く強さの秘密を見せろ竜ト様がお待ちなのだぞゲッがあるのは勇気ケントとグラディオンだけだ消え去れ我流 を知るまでは何百回何千回でも気絶させてやる殺すのはその後だ食らえ待てかばい合いが好きな奴らだ愚か者めケントとグラディオンを見捨てれば自分は助かるのだぞそんなこと絶対にしない友情など無駄無駄無駄 ジャンは大切な友達だ友情をバカにするな なんだこの光は信じられないパワーだこれが友を思う力友情の力だ友情そんなものが力になるというのかたとえ自分がどうなろうとも友達を救おうとする心友達を信じ助け合う心が俺たちの力を何万倍何億倍にもするんだ見せてやろう私たちの力を レムジ左アタッモードラオシャイニングモード 倒れるわけにはいかぬケントの秘密を知るまでは苦しんでいる者を守り悪を絶対許さない悪に絶対屈しないそれが正義正義だと正義の心がある限り俺とグラディオンは負けないビクトリー 正義の心かわかりましたリュ竜ト様そしてテリトロス様ついにわかりました勇気剣との強さの秘密がああよくやったラーダお前の私を思う気持ち忘れないぞ ようやく分かったケントにあって私にないものの正体それが正義の心だったとはねくだらないくだらなすぎるケント君が正義の心でグラディオンと一つになるのなら私は悪の心で一つになるグラディオンと悪の心で一つにこのデリトロスが 長きにわたる決着をつける時も近いグラディオンお前の守る全てのものを踏みにじり破壊し尽くしてやる あの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く ジカルステーションへの脱出を急ぐ俺たちに竜との魔の手が迫る直樹たちは脱出の準備を進めてくれ俺とグラディオンウェブナイト全員の力で竜トを倒すために出撃する次回「電脳冒険記ウェブダイバー大脱出僕らのダイバーランド」にプラス